огромного числа посетителей Олимпийского парка очень много совсем юных гостей, мальчишек и девчонок. И именно у них мы сегодня поинтересовались, а что же такое Олимпиада? Расскажите деду, что такое Олимпиада? Это Олимпийские игры. Я думаю, Олимпиада это когда все страны мира э, приезжают в один город и соревнуются между собой. Олимпиада, когда игры начинаются в Сочи. Олимпиада – это соревнования, когда проходят в Олимпиаде. Олимпиада – это спорт, где много игроков столкнутся за счастье. Олимпиада – это смех. Смех? Я занимаюсь фигурным катанием. показать себя в спорте. Мне нравится фигурное катание, хоккей, бобслей. Спортивные соревнования. Разность, э, Люди измеряют свои силы, на что они способны. Вот, это игры, на которых хочется побеждать. Я люблю фигурное катание. Я не ехал болеть за Россию! Болеть за Россию! Россия вперед!